Я хочу попросить присутствующих здесь общественников, чтобы они нам не тыкали пальцами, что они хотят я, я все вижу и все читаю. И не надо здесь делать никаких извинений. Слава Украине! Скоро смерть.

наглого отношения к к территориальной громады. Этот сопляк, извините за выражение, не сделал ничего в жизни своей, кроме одного единственного, что он кого-то иллюстрирует. А Сучиков, это не на это не надо, скажите. Вы можете взрывать, убивать, но вы всех не запугаете. Вы можете взрывать магазин. Сучий пес, блин. До свидания. До свидания, катись дальше. Вот специально для телекамер да, ведется определенная работа и игра. Я считаю, что харьковчане, которые сходят, сейчас сессию, разберутся. А здесь присутствуют представители АБСЕ, они тоже видят сегодня, как проходит сессия. То, что мы реально обсуждаем вопросы.